Moin Moin Rennfreunde, ich bin heute in Rheinfeld bei Sportmöhr. Mein Trockenanzug vorab allen. Also ne, äh, wir sind heute bei Sportmöhr. Wo seid ihr? Ja, direkt zwischen Hamburg und Lübeck. Also alle, die von Hamburg mal in die Ostsee fahren, die werden automatisch bei uns vorbeifahren. Das Geschäft liegt direkt an der A1, Abfahrt Rheinfeld. Viele kennen das, da wo das Schild von McDonald's oder Famila ist. Direkt in der Nachbarschaft haben wir unser Geschäft äh, platziert. Was machen Sie hier? Ja, was machen wir? <laughs> Wassersportgeschäft im weitesten Sinn. Ganz besonders haben wir halt die Vertretung von Hobicat, Native Watersport, äh, so, als auch die Astus Trimarane. Also im Grunde ein Gemischtwarenhandel Wassersport. Das ist unser Hauptthema hier. Okay große Thema jetzt in den letzten fünf Jahren ist das Kajakgeschäft. Äh, da ganz besonders ist das fishing thema äh, Wir Haben uns jetzt mittlerweile spezialisiert auch auf das kajak fishing thema äh, Haben durch die Hobi-Vertretung halt da die, die Mirage-Antrieb, mittlerweile weltbekannt für, für diesen Antrieb. Aber eben auch das Paddelantrieb von, von Native haben wir auch mittlerweile im Programm. Okay. Und was ist One Design? Ja, OneDesign, äh, ja, wie sind wir dazu gekommen? Äh, vor, vor sieben Jahren haben wir die Idee gehabt, Trockeneinzüge herzustellen, äh, die eben wirklich speziell sind, eben auch fürs Fishing und fürs Segelthema. Äh, besondere Qualität, äh, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Äh, Produktion nicht in China, sondern hier in Deutschland. Wir produzieren hier im eigenen Haus. Das ist wichtig. Das ist ganz <laughs> wichtig und demzufolge können wir auch viele, viele Wünsche erfüllen, die sonst eigentlich unrealistisch sind. Maßanfertigung, Taschen, Werbung, äh, alle möglichen Dinge, die dann individuell von uns gemacht werden kann. Und das, das können wir hier eben. Und da haben wir uns mittlerweile auch einen ganz guten Namen gemacht, glaube ich. Ja. Wie lange brauchst du für einen kompletten äh, Rockenanzug? Also zwei äh, Anzüge am Tag. Zwei Anzüge am Tag. Manchmal ja. schaffe ich es, manchmal nicht. <laughs> Okay. <laughs> wasserdichte Tasche. Das ist auch super praktisch. Ja. ja. Mit Kapüsch oder? Nee. Und dann jetzt hier. Und also wegtun. Okay. Also es ist einfach gedacht, nicht äh, um ständig da zu haben, sondern es regnet, rausholen, aufsetzen ja. und ja, wenn, weil wir wollten das nicht hinten eingedreht haben. Ja. Weil also sonst hat man immer so eine dicke Wurst da, kann sich nicht bewegen. Und so, so oft braucht man es auch nicht. wenn man es braucht, dann holt man die raus, setzt ihn auf und wenn nicht, weg damit. Es ist einfach toll. Ja, unsere weitere Aktivität jetzt äh, sind Veranstaltungen. Wir versuchen jetzt das, das Phishing-Thema auch äh, populär zu machen. Dazu haben wir jetzt im Herbst eine Veranstaltung, die nennt sich Baltic Open ja, genau. in Dänemark. Äh, die unterstützen wir ganz massiv. Äh, Gleiches noch mehrere Veranstaltungen jetzt auch in Holland, ähm, so dass wir mit der Marke One Design da in, bei den Phishing-Veranstaltungen auch gut präsent sind. Ja. Ich freue mich morgen meinen neuen Trockenanzug zu probieren. Also, wir sehen uns gleich. Ich wünsche euch Petrial und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bon Pech. Tschüss.